अलीशान मकान को देखकर एक ब्राह्मण ने आकर अपनी बेटी का विवाह भी उसे करा दिया और फिर उस विवाह के बाद उसके बेटा हुआ बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और खूब सहायता करने लगा एक दिन वह घुटलक बल घर में इधर उधर खेल रहा था और उसके अस्तबल की तरफ जा रहा था तो उसने पत्नी से कहा अपने लड़के को पकड़ो नहीं तो घोड़ों के पास चला जाएगा लेकिन पत्नी तो उसमें खाना बना रही थी वो बेचारा उसको कैसे पकड़ती वह बोली तुम ही संभालो लड़की को मैं तो खाना बना रही हूँ तब तक बालक घोड़ों के नज़दीक पहुँच चुका था ऐसे में ब्राह्मण क्या करता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे चारपाई से उठना पड़ा और वो चारपाई से उठा वो भागता हुआ बच्चे के पास पहुँचा तो बच्चे को बचाने के लिए उसने जोर से घोड़ों को लात मारी और जैसे ही लात लगी उसके ऊपर आटा आ गिरा और उसकी आँख खुल गई उसने देखा कि उसने खुद ही अपने ही पैर से अपने ऊपर रखे मटके को फोड़ डाला है और यहाँ तो कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है और उसका सारा कल्पना का सारा संसार हवा में उड़ गया इसी मटके के साथ में